От можете тоді пояснити позицію міністерства закордонних справ, які, начебто, говорять про те, що немає їхніх військових, і зовсім армія тут регулярна армія Росії. Вона зараз не перебуває на території України, і вони от вірять те, що зараз відбувається у нас міжособ... міжособна війна, і зокрема вони зараз хочуть бути так би мовити миротворцями, і безперечно вони у мінську ну, мабуть, всім країнам показували свою ось таку миротворчу діяльність. І, от, зокрема, як вони можуть пояснити, що хочуть вони чи не хочуть, щоб у нас на нашій території проводилось ось НАТО? Тобто, це вже не є черговий раз підказкою, що вони все ж таки цього більше за все і бояться, щоб не дай Боже в Україні не були Україна не була членом НАТО або як мінімум її союзником. Російська Федерація на сьогоднішній день не може допустити столкновення військ Російської Федерації з НАТО. на территории Украины. До того, как, до того момента, как пока не будет свергнут Порошенко. Когда здесь начнется хаос, вот после того момента уже российские войска начнут дальнейшее наступление. Я То есть хотел- до этого момента нельзя. До этого момента как раз проходит Але здесь мы ж логический зараз- ряд о том, что Россия перед этим говорила, что в Украине есть дестабилизация и гражданская война. Але пане Олександре, ми ж бачимо, що зараз насправді такої загрози немає. Ну не будуть зараз розташовані а, війська НАТО на території України, тому що це як мінімум а, не передбачено а, і статутом. І ми бачимо, що ми можемо бути союзниками, але також потрібно пройти певний ряд процедур, які ми ще не пройшли. А, э, все дипломаты – это хорошие игроки. Вот, значит, на сегодняшний день есть такое положение, как проведение учений. Вот под предлогом про- проведения учений будут э, Э, временно размещены, это дает э, весь удар э, военный, который сейчас проходит по Мариуполю, его цель Одесса. Из-за острова Змеиной происходят большие игры, это очень большие деньги. И вот здесь именно момент вот этих учений необходим для того, чтобы удержать время, дать возможность Порошенко там, выиграть выборы, показать единство страны и так далее. То, что Россия себя ведет, конечно, как там, очень агрессивно и лживо, это видно. Но вот именно поэтому сейчас заключено перемирие, и Российская Федерация выпускает Юлию Тимошенко для того, чтобы свернуть Порошенко, и уже тогда был будет настоящая гражданская